وليده بزاف كتعامل معايا مزيان واحد اختي اخرى واحد اختي اخرى شبيه مني عرفتني مريضه ما بقاش كتعامل معايا مزيان حيت مع هي عندها بنتها كتخاف ولدي عادي آه، صافي ما, ما بقاتش قطعتني ما بقاتش كت كتدير معايا بزاف واخا انا كنت مقربه عليها بزاف كنمشي عندي وكنجي عندها وداكشي ولكن مني عرفتني انا مريضه ما ما بقاتش باقي كتجي لعندي بزاف صافي الطبان المجتمع كل شيء كيتهرب منك تحت يعني كضطري انت ما تقوليش شنو المرض ديالك دابا انا ولدي دابا الا بغيت ندير ليه شي حاجه ولا وديتو آه، عند شي طبيب اخر ما خصكش تقولي لي اشنو اشنو عنده صافي كتقولي لي كضرو هادي ولا ضراتو هادي ولا ضراتو هادي صافي يعني ما كتقوليش لي اشنو نوع حيت الا قلتي اشنو نوع المرض ديالك ما غاديش يبغي يهضر معاك غادي يقول لك الله يعاونك اول حاجه بعدا ما غاديش يكمل معاك الهضره صافي وقعت لي بالدرسه بغيت نحيدها وقلتها انا للطبيب فاش قلتها للطبيب قال لي سمحي لي ما نقدرش قال لي ما نقدرش قال لي نديرها نحيدها لك ما درت والو مشيت عند الطبيب عند طبيب ثاني اخر وقالت لي الطبيبه من الاحسن ما تقوليش ليه راكي باش مريضه تقول لي فيا هذا مريضه فيا بوصفير في في الكبده باش هو ياخذ الاحتياط ديالو داكشي صافي هادشي هادشي وليت كندير صافي ملي كتقولي بحال هكذا صافي كيتعامل معاك انا عادي ملي تقولي ليه راني مريضه هذا راه كيضرب ما كيضرني حتى حد ما غادي يقرب لك تحت ولا الجيران يعني الا قلتهاش الناس ولا الجيران المجتمع اللي حد اللي داير بك حتى واحد ما غادي حتى واحد ما غادي غادي تبقاي بوحدك حتى واحد ما غادي يخاف على راسو كنقول لهم عندهم عنده ميكروب التحاليل باقي ما خرجوش طفي كنقول ليه شي واحد كنقول ليه فيه سكر شي واحد كل مره اش اش كنقول كل واحد اش كنقول ليه كل واحد كل واحد اش كنقول ليه كيبداو يسولو ولا واحد كنضطر نكذب نقول ما حيت الا قلتي لهم الحقيقه حتى واحد ما غادي ما غادي يبقى يبغي يهضر معاك ولا غيخاف منك حتى واحد ما غادي يبقى سميتو واخا انا كندير الحث ديالي بزاف بزاف ماشي شويه ولكن المجتمع ديالنا ما كيرحمكش ما حتى حد ما كيعرفش هذاك ما كي صافي كلشي كيولي كيتخوف منك كلشي كي... كيهرب منك حتى حد ما كيبقى يبغيك قلت لك انا اختي ملي عرفت عرفت ولدي واش مريض ما بقاتش كتهضر معايا لا في التليفون لا في حتى شي حاجه ولدي سولت انا طبيبه قلت لها راه عندي خواتاتي عندهم ولادهم صغار راه ولدي كنديه للدار لدارنا وكيهز لهم كيهز كيهز الرضاعه وكيقولوا عليه كيبدا يرضعوا عليه قلت لك لا ما, ما تخافوش حتى شي حاجه داكشي ماشي مشكل وشرحت لهم انا قلت لهم المشكل كانت معايا الوالده ديالي عند الطبيبه فاش مشيت وقالتها لهم الوالده ديالي ورغم داكشي كامل اختي الكبيره ما تاخرين لا كت كت كتخاف كتقدر بنتها وكتخاصم عليها انا ما كنبغيش نشوف كان انا كيبقى فيا الحال ما كنبغيش نتعامل مع بنت هكا صافي وليت كان ما بقيتش باقي سمحت فيها صافي ما بقاتش مزال كتسول فيا ما حتى شي حاجه